नमस्कार मैं नीरज कुमार राठौर घमासान डॉट कॉम इंदौर आज केंद्रीय सरकार का यूनियन सरकार का बजट था उसके लिए स्पेशल परिचर्चा में हमारे बीच में इंग्लैंड के इंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय के ex research scholar doctor D K Nayak sahab अवेलेबल हैं डॉक्टर साहब केंद्र सरकार ने आज अपना बजट पेश किया जी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आखिरी टर्म है बजट में बहुत सारी घोषणाएं भी की गई हाँ। आपका क्या व्यू है क्या इससे मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों को कुछ राहत मिलेगी well, uh, जो finance is always about so many important things in terms of you know benefiting people from marginalise society मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के लिए और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए बहुत सारी घोषणाएं अच्छी की गई हैं इस वित्तीय बजट uh, में और actually it could be a part of the political strategy I don't really don't want to bother about the political aspect of the, the finance. और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ऐसी ऐसी घोषणा की है जिससे एक ऑर्डनरी पर्सन को बहुत रिलीफ मिलेगा फॉर एग्जांपल जो हाउसिंग के बारे में उनका कमिटमेंट है काफ़ी एम्बिशियस भी है कि 2020-2020 तक सभी को घर मुहैया कराए जाएंगे फॉर एग्जांपल कि उनकी जो जो इनकम जो टैक्स का जो है स्लैब उन्होंने बढ़ा करके उसको पाँच लाख तक की लिमिट में कर दिया कि पाँच लाख तक जिनकी इनकम नहीं तक जो कैप है आ, वो टैक्स पे नहीं कर पाए नहीं कर पाए तो भी कोई इशू नहीं आएगा तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो एक जो छूट मिली है जो ऑर्डनरी पीपल है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि महंगाई तो बढ़ी रही है और लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा हुआ है तो समहाव अगर हम उसको अगर स्लेब को नहीं बढ़ाते तो हालांकि टैक्स के लिए जो है बहुत सारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है एक ऑर्डनरी पर्सन के लिए जो इतना कमा ही नहीं पाता है बेचारा तो अगर वो टैक्स पे करेगा तो अल्टीमेटली वो सर्वाइव कैसे करेगा क्योंकि आप देखेंगे तो एजुकेशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है लिविंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है इंडिया में तो अब वो वाली बात नहीं रही तो ये सारे इफेक्ट को शायद जो यूनियन मिनिस्टर हैं गोयल जी ने भी शायद कंसिडर किया है और उन्होंने ये जो किया है तो somehow it it was a kind of not a gift it it has to be ये होना ही था कि अभी इसके बिना गवर्नमेंट ने काफ़ी टैक्सेशन तो किया ही था अगर हम इलेक्शन के परस्पेक्टिव वाला हटा भी लें तो भी इसका बेनिफिट एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन को होने वाला है और that is welcoming of course to some extent is also very ambitious क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं हमें नहीं मालूम कि हो सकता है अगर इसका पॉलिटिकल आस्पेक्ट काफ़ी उसको टच कर रहा है इन केस तो क्या वास्तव में ये सस्टेनेबल रहेगा तो there are so many uncertainties in that way but it is more welcoming for for the ordinary people this is I have to say फिर भी देखने में ये आ रहा है कि अभी एक रिसेंटली एक सर्वे हुआ था वो ये बता रहा है कि भारत में पिछले 50 सालों से अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है तो एक तरफ तो सरकार घोषणा कर रही है मिडिल mm-hmm. क्लास के लिए लोअर क्लास पीपल के लिए और दूसरी तरफ ये गेप अगेन बढ़ता ही जा रहा है मतलब ये गैप हाँ। डिक्रीज होना चाहिए हम्म। लेकिन अगेन इट इज इंक्रीजिंग तो ये कंट्रडिक्शन क्यों आ रहा है actually there are so many factors we have to consider first of all market you know it is it is the free market that we can not control government is trying to make our informal informal more formal for example there are more people coming in and taking part in taxation and all that तो गवर्नमेंट चाहती है कि जितने इसका जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है कि मैक्सिमम लोगों को हम उसके जो जो है एरिया वाइड किया जाए ज़्यादा लोग टैक्सेशन दें बट जो आप जो इनकम डिवाइड की बात कर रहे हैं उसमें चूँकि वो एक मार्केट है कि for example somebody is producing something in they are providing some sort of services in they are charging you know for those for those services for the product तो अब कंज्यूमर के पास भी ये है कि उनके पास अगर ज़्यादा परचेसिंग पावर है तो then they can so it will help our economy in total but you cannot say like you know it is directly impacting on the you know the, the gap between rich and super rich and, and poor and very poor people you can say you know it is a kind of redistribution of the wealth budget के थ्रू आपने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स दे दिए बहुत सारे लोगों को रिलैक्सेशन दे दिया और आप मतलब अगर पाँच लाख तक इनकम कमा रहा है तो you don't have to pay tax at all so it is it is a good thing क्योंकि आप एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा जो पॉपुलेशन का एरिया मान लो मुझे तो फिगर नहीं मालूम कितना है और ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन भी ऐसी है जिसका अगर एक पाँच लाख से ऊपर इनकम है तो at least they are free to not to pay tax at least people who are getting more money you know they would be in, you know in focus of course और जहाँ तक है कि आपका हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है सीजनिंग का और स्टेट का भी काफ़ी एक्टिव है in in in many way whenever you see the newspaper you can see so many rates are coming in you know so means there, there was a good news like for example government was able to increase a, a large amount of um, money from tax yeah. so they were able to collect more money so it is a good thing means it is up to you it is it is also you know a part of uh, a daily you know conversation between people and as well as in, in government mm -hmm. how they negotiate their their you know dealings exactly exactly yeah. एक और मैं आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछना चाहूंगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया हाँ। के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है आज अपन आईएमएफ की लाइबिलिटी की बात करें या वर्ल्ड बैंक की लाइबिलिटी की बात करें और दूसरी तरफ गवर्नमेंट पैसा लुटा रही है, हाँ, है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का उद्देश्य भी सोशल वेलफेयर है हाँ, हाँ। तो क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे जो कर्जा बढ़ रहा है अपने ऊपर ये कहीं लॉन्ग टर्म वे में निगेटिव नहीं हो जाए it is spending economy, I would say. Mm -hmm. uh, more you more more and more you spend, you you get more and more advantage from the economy and from the growth. Uh, अगर हम economics economic point of view से देखा जाए तो अगर हम सेविंग uh, की तरफ जाते हैं तो we are reducing chances of getting progress okay और more you spend more you become well means you will be have you will have more opportunities for example now if you go back you know 10 years back you know you you hardly see people having phones in their hands now every, every almost uh, um, 70 percent of population are having you know access to internet and all that so आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर हम स्पेंड ना करें और हम लोग जनरली अगर घाटे की अर्थव्यवस्था में ना जाएं तो उसका बेनिफिट उसके फायदे नुकसान दोनों ही हैं पर at least at least you know government के पास भी एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं और उन्होंने लेकर के यूनियन बजट जो बनाया है उसके बहुत लार्ज इंपैक्ट होने वाले हैं आप देखिए सेंसेक्स में एकदम से ग्रोथ हुई है काफ़ी खुश है तो मार्केट तो खुश है एटलीस्ट मार्केट खुश है और क्या होता है कि मार्केट में लोगों को चांसेस भी यहाँ आप देखेंगे हमारे यहाँ जो ओवरऑल पॉपुलेशन हमारे इंटरप्रेन्योर लोग ज़्यादा इंडिया में है हमारे पास स्टार्टअप कल्चर है हमारे पास यंग पॉपुलेशन है तो इससे बहुत सारे एडवांटेज है कि हम मार्केट से बहुत सारा ग्रोथ निकाल सकते हैं इसके लिए हमें चाहिए फ्रीडम है ना और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिकोगनाइज किया और उन्होंने लोगों को अलाउ किया कि then you can go and make more money for you and for other people as well So it's a good deal. It's a win-win situation for everyone, I would say. Uh, but again, I, I would I have to you know say that you know it is more ambitious, and then it's up to government because you know it is the last budget of the the previous the, the existing government. We don't know if something happens wrong, and you know it, they are making trouble for another government, which is uh, it is unpredictable. Uh, we don't know. So, somehow it is it is a very um, uh, challenging for the existing government if they win again. So they have to manage, they have to you know fulfill their promises what they are making today. And if they can't, you know, it would be very hectic job for the government, the, the next coming, you know, future government, you know, how to manage. So we, we don't know. In terms of international mark um, uh, scenario, uh, you can see in UK, in US and other developing countries, they are also developed countries, they are also based on spending economy. They, they have so many, you know, loopholes in their economy as well, but they still, you know, spend on welfare schemes and all that, and India is really making good progress in that way.